الله اكبر الله اكبر يا ابن الحرام الله اكبر الميدان صور صورها الله اكبر صورها مصورها صورها يا الله اكبر الميدان وقعت صور يا ابن الحرام شوف لا لا نزلت؟ صورت هسه الله يستر